Thank gösterilir ha. гора твой дом И одинокие вечера на много лет кругом А под горой дремучий лес, а под горой леса, леса Немного легче до небес восходят голоса Отча, помолча